او یا قربان یا قربان ملګرو یا قربان او یا قربان کې را سره یو ګلاله هم ولاړ دی ځکه چې زما د پروګرام نوم دی یا قربان السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه نوم دې څه دی او د کوم ځای زما نوم ارسلان عزتاني تا راته ووایه چې ته د وختي نه ما داسې بد بد ګورې که نه ما وې که ستا راباندې څه قرض دی نه جي ښه ښه ښه شوق د څه سره لري بانګیانو سره سپی ساتي سڅکه نه جی سم نه کوم اسه ګرځي او جی اسه ګرځي سبق د سونه ویلې لسم جی تیتری ساتي نه جی دکانداری کو کریان استو خخ ماشاءالله دکاندار او جی ډیر ښه ډیر اله دا جالوانانو پارک ته دی ته کله کله راځي او که په مخ راځي نه جی په پیله ځل ورته راغلم دا ستا ولې ځل او جی بالکل دې نه مخکې چرته پارکونو ته تللی نه جی تاسو کالام مدین ته نه جی ماشاءالله دا ولې زلمه مې ولیدو چې دا بالکل د خپل دکان نه بالکل نه خوځېدلی نو دا راته ووایه که سبار دې سملګري دوستان دي په نورو ملکونو کې سلامونه وته وړاندې کې او جی سلامونه ورته وړاندې کو زما یو ترس بیري هغه ما مخه په ایمو باندې ټلیفون کوي نو هغه ته وایو چې ما مخه ټلیفون ما کو په موبایل کې یا چارج یا نه او مونږ ورته دا وایو چې نه کوي زلن ټي وي او بیا د پروګرام یا قربان او په یا قربان کې ستاسو ملاقات هم د زلمو شاه زلمو سره کومه ما سره یو بل ګلاله ولر د سره یو څو خبرې کومه ځکه چې دا هم راغله دلته د سیل د پاره السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه نوم دې څه دی او د کوم ځای نوم می یاسر محمد دی او د پټخیلو اوسېدونکی یم دا راته ووایه چې کله کله راځې چکرو له که نه وزګار شې راځې نه بس د جمعې د ورځ خو مو له ایستي او نور هم داسې ټایم میلاو شي ځو خو جالوانانو پارک نږدې دی او امن دی نو دې ته ډېر زیات راځو ستاسو په خیال باندې دلته به څومره پورې خلک راځي دې پارک ته ډېر زیات راځي دلته کې مخکې خودونه نه خوست رو رو مشهور شوی دی لکه ډیر زیات خلک راځي بل خلک د سواد او پیښور نه خلاص شو خلک بتله په موټر سایکل بتله په گاړو کې نو ډیر زیات مسلې بو د پلار رالي بل دا پارک ته نو دا پلندو هم د خپل کلی پارک ته ډیر زیات خلک وته اوس راځي کشته مشته پکشته او کشته پکې هم دا زنګو پکې هم دا د جمپینګ پروګرام پکې هم دی د وړو ماشومانو لپاره بل خوينداري پکې هم دي او د مګرمچ کې مینه دي ځانګړي نو د خیر د ودې نه خوري کنه مګر بچ د ځان ساته نو بس هم د خیر را سره ده کنه څوک ملګری دی وی دوستان دی وی په ملک دن د ملک نه بهر دوبه کې می رور می دی ملګری می دی ناصر محمد رور می دی او عباس ته وحید دی ناګوی ته ډیر زیات سلامونه او الله دې کامیاب او خوشاله دې الله ساتي چې تاسو له آیفون موبایل راولي نو آیفون موبایل نه الله دې هغوی کامیاب کړي دغه زموږ هر څه دي موبایل په پاکستان کې به ځان له والو نور به څه چلو کو چې راوخولیږي که نه نو دا خو ته زه وایم مه رالیږه هغوی خو څه نه وایي خو زه ورته وایم مه رالیږه ډیره زیاته مهرباني یاسر خان دا او یاسر خان چې ما سره خپل خبرې کولې او نورو ملګرو سره تاسو ملاقات هم کوم او اوس په ټالونو کې ځان کې ټالونو کې دلته یو بل ماشومه چې ده دې سره هم یو څو خبرې اترې کومه چې بل لګ راتاو شمه السلام علیکم وعلیکم نوم دې څه دی حجاب ګل مې کتم دا ګل غټي خوري خوندونه مزید واغسته ټال نه ځلن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو یا قربان او په یا قربان پروګرام کې نن حاضر یم په جلوانانو پارک ډیر زیات پښتانه ملګري راغلي دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو خو زما یو ډیر خوږ شاګرد راغلی ماته ډیر زیات ګران دی شاه فیصل د تانې سره تعلق ته څنګه چې تاسو ته پته ده چې تانه د خیبر پښتونخوا په تعلیم یافته قوم کې ډیر زیات پټاپ ته نو ډېر ټیلنټ دی په تاڼه کې او زمونږ په ملکن ډیویژن کې د ملکن ډیویژن خاوره چې ده دا ډېره زیاته زرخیزه ده د شاه فیصل سره اوسو خبرې اترې هاو کوم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې سرخه بالکل شکر الحمدلله تاسو دعاګانې دي بالکل شرمېږم ما نو سر نه شرمېږم نه نه زه خلکو نه شرمېږم خو دا راته ووایه چې ته د چا نه شرمېږې سر زه خو نه شرمېږم نو دا څنګه دی د وختي نه بس دا قصې مې ته شروع کړي دا ته نه خیر دی شاه فیصل دا راته وایي چې په تاڼه کې د کم ځای دا ډنډ یم سر خاورګاډي ته نږدې کم ځای خاورګاډي ته نږدې ډنډه ما وی کو چې خرګاډي ته نږدې يم کنه خاورګاډي بم پکې خپنه شي جی سبق وې ماشاءالله په یو نجی پرایویټ اداره کې سبق وې اول ته چې د تاسو ریپوټیشن انتهایی خده نور داسې کلی کې هم شریف شریف وي که نه ډانې اف کورس سره ډېر زیات ښه انسان یم شریف یم او شریف خو ځکه دی چې د د کوم مشروبات راغستې وته ما واغسته او ډېر زیات په مینه ما راکولې نه خو ما وی خیر خرابای دی کنه معده بدل خراب پیپسي و خخه ماشه نو مې مال کنه اوس مونږ په سلا غر کې خدار ته وایا چې شوق د سره کې سر د سټډي سره نه دین علاوه سنگینګ نور سنگینګ سره دا او یو دا سکیټینګ سره سره اخو تاسو ته پته ده اخو ما ته پته ده چې د دینه مخ کې د یو څو کسانو ته په کالج کې چل خودو هغه لګه د فرمان کسکری قابو خپې ماته شوی وي او یو پکې اوس را پریوته ده پاسې دوه نه ده سکیټینګ دې د چانس د کړو په کم ځای کې زده کړې سر زما رور دی دلاور ما دا غوینه په کور کې زده کړې او بیا مې کالج کې خلکو ته وال د سونه خوړلی سر وهل خو مینه خوړل خو راګیل شوی به ډیر زیات یم او هغه پاسول وي که په خپل پاسېدلې سر په خپل شوق چې نو پغې کې خلک خوګ ډیر شي خو هغه پوره کیږي خلک ته چې لاس خو په ما جی خیر دی سر نو احتیاط به مکو ډیر ته چې زما د سنگینګ سره هم ډیر زیات شوق ته کنه سنگینګ وي سندره ته ډیر خلکا ماشاءالله دون خواز دی ما وی کته وی چې دا قربان دی نو قربان به وکړه دا غینه پس په شور واچي اسی دی اردو سندرو ته پکې قربان مربان نه نو سر سر دا خو پښتانه ډیر زیات په دغه کې نه غوي سر قربان ویلي بهر دې سه دوستان مستان ملګری په هر یو ملک یادول شي ځکه چې ما او تا د زلن ټي وي په شیشه باندې دی وخت کې ډیر زیات مسافر ګوري سر دسی خاص څوک نشته خو ټول مسافر ته سلام دی نه خاص زه خاص زک سب سوک خپل هم دین نه یادای سیر علی ګلی نه دو او یس سر دا خبره ده ملګری دی بهر تلی نو سر مرګری نشته او یو میرور دی هغه دی خدای ته وای چې سبق وې ان شاء الله تعالی نو جوړیږي به سارمان دې څه دی سر زه خو مې بي بي اس ته مې اراده ده سرمن به د خلکو نه وباسي یس سر دا هم جی دا سوات وال خلک ډېر رښتونه خلک دي ډېر زیاته مهرباني شاه فیصله ثانک یو سر دا وجی شاه فیصل چې ما سره ډېر زیات خولي خوږې خبرې کولې نور بلګرو سره تاسو ملاقات کو خو خلوی وړغونته د مدمنه بس را زموږ سره اوسه او یا قربان